болсон. За энэ 30 жилийн хугацаанд бол тэр төврийн хөдрийг л одоо авах чиглэл одоо гол анхаарлаа хандуулсан бол боловсруулах үйлдвэр дээр нэг шонч басгаагүй. Тэгээд энэ дээр Монгол ган 1 2 гэж одоо ингээ ярьдаг. Өнөөдөр Монгол улсын энэ төвөр цогмөл төврийн гэрхсад 700 мянган тонн байдаг. Тэгээд Монгол ган 1-ийг 2-ыг хийснээр 350-ыг хангана гэдэг. Тэгээд одоо хүртэл энэ 30 жилийн хугацаанд бол энэ зогсвруудаа ашиглалтанд ороод Монголын хэрэгцээ хангах боломж гарсан байснаг үл байсан. Байхаагүй. Одоо өнгөрсөн хугацаанд чадсангүй. Нэг тоон төгрөгийг өдрөөд 50-аас 70 доллараар гаргаад буцаад 700-аас 1000 доллараар 13 төр худалдаж авчихсан шүү дээ. Тэгээ энэс бол одоо энэ орон сууцны үн урахгүй байгаа шүү дээ. Гэх мэт маш их олон асуудлууд байна л да. За одоо өнөөдөр төлөөгөө татвар 123 тэрбум төгрөг байна. Орон нутгийн 1.4-ийг төлж чадахгүй байна. Орон нутгийн байнга одоо зарах гэж байгаа. За хэд хэдэн асуултууд байна. Нийт одоо энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийн нийт өр бол 805 тэрбум төгрөг байгаагаас хөөстэй холбоотой одоо 508 тэрбум төгрөг байна. Энэ үл маргах шурмаар одоо төлөх тийм бас өрөөч бас байна. Энэ дээр ямар юмнууд хийгдэж байна? Нэг дахь асуулт. Хоёр дахь асуулт бол юу гэхээр нийт дархан төмөрлөгийн үйлдвэрт 303 техник одоо байдаг. За өнөөдрийн байдлаар 77 ширхэг нь бол ажилтаа. Парк ашиглалт 22.6%, үлдэж байгаа 77.4% нь одоо ашиглалт. За энийг ашиглалтаа болгох чиглэлээр одоо юу хийгдэх гэж байна гэж. Гурав дахь асуулт бол юу гэхээр концессийн гэрээнээс одоо үүдэж улсад одоо хохирсон хохирол нь бол нэг их найд 373 тэрбум төгрөг гэж байна. За энэ дээр одоо эрүүгийн сүүлийн үед одоо энэ эрүүгийн хэрэгэн хохирлууд нэмэгдэж байгаа. Энэ хохирлуудаас шүүхийг хүлээхгүйгээр төлөх боломжтой энд гэрээ хилцэл мэтлэл хийгдэж байгаа юм байна уу гээ. За дөрөвт гуравтхан. Дараагийн энэ хөөс одоо үндэслэгөө одоо концесс сурсан гэж шүүгдэж байгаа гэсэн. Энэ одоо хэврээ шүүгдэд явж байгаа юу байж байгаа гэж. За дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ 3 сая тонн төмрийн мажил байгаа. 70 доллараар бодох юм бол 210 сая доллар. Энэ жил 1.5 саяын одоо экспортод гаргах нэг бол сард 30 цуваг хэрэгтэй байна ачааны 30000 юу ачааны 1000 могоон хэрэгтэй зүтгүүр 2000 ширхэг хэрэгтэй энийг авах чиглэлээр одоо энэ Эрдэс Монгол одоо ямар бодлого барьж байна энийг за тэгээд энэ Монгол гаан цогцлбарыг хэрэгжүүлэхэд одоо тийм эрчим хүчний асуудлаа яаж шийдэх гэж байна за хаягдл төмрийг одоо авах чиглэлээр ямар ажлууд хийх гэж байна за дэлхийн зах зээлийн үн өнөөдөр далианы үн нэг тонн төмөр 125 доллар байна 2022 оны галийн статистикээр 74 доллар хөдөлж байгаа за тэгээд энэ одоо энэ бичгийн зах зээлийн үнд хүрэх чиглэлээр одоо юу хийх гэж байна? Биржээр хөдлөх боломжуудыг та нар судалж байна. Уулуурхаан бирж нэгдээд За тэгэхээр хариулах уу? За 84. За Батмур гişний асуултанд харъя. За үр төлбөр одоо шүүхтэр явж байгаа асуудлууд байгаа. Ерөнхийдөө яг өнөөдрийн байдлаар 805.8 тэрбум төгрөгний үр төлбөр үүссэн байгаа. За энэ бол одоо 94% нь одоо QS компанид хамаарх ийм үр төлбөр байгаа. Зээл 26% нь энэ юуны бид нар нөгөө дахин төмөрлөгийн үзүүрт бас нэн шаардлагатай биш ийм зээлийг хоёр банкнаас худалдаа хөгжлийн банк, Улаанбаатар банкнаас авсан зээл 26 хувийн дарж байгаа. Уурчилж олсон орлого 16% байгаа. Энэ 40 гаруй компани байдаг. Үүнээс 18 нь гадаадын компани байгаа. За татварын өөр 44%-ийн зэлж байгаа. За QS компани өөрөө авсан 8% нь ингээд 94% нь манай өөр төлбөрийн одоо э, холбогдох хэсэг нь бол QS компанид хамбаарч одоо шүүх рүү одоо э, хуулийн хяналтын байгууллага руу явж байгаа. За үүнээс бол нэг эрүүгийн хэрэг маань 700 орчим тэрүүн төгрөгийн хохирол бол авилгатай тэмцэх газрын шинжээчдэр батлагдаад прокурорын хяналтанд шилжсэн баг. Яг одоогийн байдлаар. 700 тэрбум нь тогтоогдоод тийм тэгээд тэр нь бол одоо прокурорын хяналтанд 12 сарын сүүлээр шилжсэн. Тийм. Хохирол бол ерөнхийдөө 1.3 их 80-д ингээ байж байгаа. За техникийн хувьд сая Батхүмэр гүшүүнээс асууж байна. Манай дээр одоо 304 техник бүртгэлтэй байгаагаас 51 нь QS-ийн одоо пассворттай гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бидэнд 253 техник үлдэж байгаа. Одоо энээс ажиллаж байгаа 77 техник байгаа. А энэ техникийг одоо бид ашиглалтыг нэмэгдүүлэх талаар бол шатараатай арга хэмжээ авах ёстой. За яг өнөөдрийн байдлаар бид бол ийм бүрэлдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Түрээсээр нэмж нэг 18 техникийг авч ажилуулснаар бид нар бол одоо уулын ажлаа хэвэн явуулж байна гэж. За захиргааны одоо хэдэн хэрэг байгаа? Гурван хэрэг. Одоо бидэнд хамаарч байгаа юм гурван хэрэг байгаа. За үүний нэг нь бол сая Батөмөр гишүүний асуудаг концессыг үнэлэлгүй цуцлсан гэсэн одоо ийм хэрэг байгаа. Энэ асуудлаар бол гомдол гаргасан. За энийг бид бас шатнууд руу нь явж байгаа. За дараагийн нэг э, захиргааны хэрэг бол засгийн газар эдийн засгийн хөгжлийн ам төрийн чинь бодлого зохицуулалтын газрыг газраас нөхөн төлбөр шаардсан нэг ийм хэрэг шаргааны хэрэг дээр явж байгаа. За сүүлд нь сая гарсан 1.2 их найдын хохирлын асуудлаар хяналт шалгалтын одоо дүнг дүн дээр гомдол гаргасан. За ийм одоо гурван захиргааны хэрэг. Ер нь бол таван захиргааны хэрэг явж байгаас энэ гурав нь гин одоо хүчингү болох талаар бас бид манай өмгөөлөгчдийн баг бас ингээд ажиллаж байгаа. Шат шатны шүүхүүд рүү явж байгаа. Ийм байж байгаа. За Тэг 3 сая тонн баяжмал бол гаргаад тавьсан байгаа. За бол юу яг нь үйлдвэрлэлээ гаргаад тавьсан байгаа. За үүнийг экспортлох сая Баттөмөр гүшүү яг хэллээ. Тэр вагоны хэрэгцээг бол манад хэллээ. Цувааны тоог бол яг таг одоо тооцоолж хэлж байна. Тэгээ энэ чиглэлээр одоо вагоны хүчин чадлыг яаж нэмэгдүүлэх талаар юу хийх вэ гэдэг наран зохидаргаа сая бүр нэр заагаад асуучих шиг боллоо. Тэгээд наран зохидарга маань толгой компани хуваар энэ талаар бол одоо хариулт өгөх бах. За биржээр арилжаалах тухай бол бид хөрөнгөний биржийн удирдлагтаа ярьж байгаа. Наран цогтор хариулъя 83. Эрдэнэс Монгол ХХГ-ийн захирал. За Батман гишүүний талаар богооны талаар хариулахад за богоон дээр нэг үндсэндээ хэд хэдэн асуудал байна. За нэгдүгээрт бол энэ дархан төмөрлөгөөс нэг 15 сая доллар аваад богоон аавн 700 богоон аавн гэдэг зүйл явагдсан. Тэгээ энэ нь мөнгөний авангуудаа энэ зураг төнслийн институтс гээд өөр компани дээр энэ богоонуудын гэрчлэгийг гаргаад тэгээд тэр авсан мөнгөө бол энэ дарханд бол удаа хугацаагаар түрээслэх түрээсийн гэрээ байсан юм а гэдэг ийм тайлбар эхлээд ингээ маргаан өссөн. Тэгээ энэ маргааны асуудал яаж байна вэ гэхээр хууль хяналтын байгууллага дээр шалгагдаад энэ багц хэргийн нэг бүрэлдэхүүн болоод ингэ явж байгаа. А тэгвэл бид бол энэ дээр Улаанбаатар төмөр зам Монгол Орос Цэвдмэд, Монгол Цэвдмэд мөн манай одоо нэгдлийн харьяа компани байгаа. Тэгээ энэ дээр бол үлдсэн вагонуудаа боломжийн хэмжээгээр хуваарлаад одоо дархан төмөлд гөрөд 400 вагон хуваарлагдаад энэ экспортод явж байгаа. За энэ энэ дээр бас дахиад маргаан гарч байгаа учраас бид нар Хэсгийн Азийн хэрэглэх эрхлэх газраас бас манай хувьцаа эзэмшигчээс үүрэг өгөөд өнөөдрөөс бид нар бас шалгалтаа очиж ажиллана. За энэ дээр одоо яг бодит байдлын энэ маргаануудыг бас нэг талд нь зэгцлэх ийм ажил хийж байгаа. Энэ 700 вагоны бол нэг 100 нэг өвдрэлтэй 150 тэр зураг төслийн институт гэж компани дээр за үлдсэн вагоны нь бол энэ Монгол Орц сэвтмэд э, дархан төмөлгийн үйлдвэр дээр явж байгаа. За мэдээж нөгөө манай э, хоногт гардаг цувааны квот лимит мэдээж энд хамаарна. Энээс хамаарат экспортын хэмжээнд хязгаарлагдах хүчин зүйл нь яалчгүй вагон болчиход байгаа. Тэгээ энэ вагоныг э, нэмэгдүүлэх тайлаар бол бас компани дархан төмөлгийн үйлдвэр өөрсдөө бас тодорхой хөлбөрүүд гарч гаргаж танилцуулах чиглэл үүрэг өгдөд ажиллаж байна. А бид бол энэ Улаанбаатар төмөр зам холбогдох газруудтай хуваарлаад хамгийн боломжит хэлбрээр л энэ вагоныг дархан төмөлгийн үйлдвэр дээр хуваарлуулад бидний зорилго бол экспортыг л аль болохоор нэмэгдүүлэх ийм чиглэлээр л ажиллаж байгаа. За Багагийн Батмөр гүшүүнд тодруулж сууна. Энэ компаниг олон нийтийн болох чиглэлээр одоо юу хийгдэх вэ? Наран цагтаараа энэ дээр тодорхой хариулт хэлж танаа бодлого юу байна? Хоёрдугаар нь одоо энэ дугаржоо захирчныг 50 60 доллар бодлохол юм яриад байгаа. 2022 оны галийн статистикээр 1 тонн 74 доллар гэж Монгол улсын дундаж гаргасан. Тэгтэл одоо Далианы бирж дээр бол 125 доллар байна. Энийг энэ бирж мэржээр хөдөлтад энийг ахиулах чиглэлээр одоо юу хийж болох вэ гэсэн ийм асуултанд хариулт авах гэдэг. Хаягдл төмрийн менежментийг яаж хийх юм бэ? Одоо монголчуудын нэг 10 туур гэдэг хаттижтэй гэдэг улсууд аваад нэг стандартын бас 10 туур гээл нийлүүлж байгаа шүү. Газар хөдлөлт хөдлөлтгээд аюултай юм одоо эрсдэл үүсэж шүү. Тэгээ энэ ер нь одоо Монголын төрийн юунд ямар бодлого явах юм бэ? Ажил төмрийн менежментийг яах юм бэ? Тэр вагонуудынхаа асуудал ч юм бол ойлгомжтой шүү. Улсаас 15 сая доллар авангуудаа буцаагаа тэр улсад нь түрээсэлдэг ийм юм гэж байж болохгүй шүү дээ. Энийг За 84 дууржуудаар харуул. Тайх. Дайн дөрөв харууллаа. Дараа за 83 Наранцэг дарга. За Баттөмөр гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Тэгэхээр компани ер нь нэгдлийн компаниуд бол бизнесийн зарчимтай шилжээд бүгдээрээ ашигтай ажиллах хэрэгтэй гэдэг ийм үндсэн зарчим барьж байгаа. Тэгээ компани болгоны онцлогоос хамаарат энэ засаглалын хувьд бол ямар хэлбэрээр сайжрах уу гэдэг зүйл яригдана. Мэдээж шаардлагатай бол одоо олон нийтийн болгож нээлттэй хувьцаа гаргах ийм асуудал тодорхой компаниуд дээр яригдана. За эхний ээлжинд зархан төмөргөд төмөрлөгийн хувьд бол бид нар хувьцаатай өрг даалгаврынхаа хүрээнд бүтэцхэн байгуулалтын хувьд хамгийн оновчтой шийдлийг гаргаад ингээд мэдээж хэрэг одоо үйл ажиллагаа алдагдaltaй байж маш олон хүнийг ингээд ажилуулад авах юм боломж байхгүй. Тэгэхээр мэдээж засаг үйл ажиллагаа бүтэц зохион байгуулалтын хувьд эхний ээлжинд өөрчлөлт орно. А ингээд цаашдаа бол энэ стратеги төлөвлөлт 5 жилийн за 15 жилийн үндсэн чиглэлийнхээ хүрээнд энэ асуудлуудаа бүгдийг цэгцлээд явна. Мөнхөгийн оюун чимэгшин. За алга байна. Салдангийн одон туягш асуулсан. За тэгэхээр сүүлийн үед бас энэ төрийн өмчт компаниудын үйл ажиллагааг ингээд сонсоход ер нь нэг жишг тогтчихжээ. Ерөөсөө л энэ чуулган дээр ярьж байгаа зүйл биш тэр. Ерөөсөө л тийм газартай шүүхтэлцэж байгаа, тичнээ төрөний дотор өөртөө байгаа, тэр дарга нь тэдний авилгал аваад шоронд орсон, тэр АТ-гээ шалгагдчихоо. Ерөөсөө хөгжил дэвшлэр. Тэгээ би эртүүд энийг зүгээр жишээ болгоод хэлсэн ерөөхдөө буруу ойлгосон юм уу эсвэл гуйвуулсан юм уу авилгачдыг өмөр дуурлаа л гэсэн. Та нар хувийн Монголын хувийн компаниуд дээр очиод тэр хуралдан суугаад үзээрэй. Яаж энэ дэлхийн зах зээлд гарах вэ? Яаж экспортоо нэмэгдүүлэх вэ? Тэм зүйлүүдэл голлон ярьж байгаа шүү дээ. Тэр жижиг сажиг хулгай асуудлыг бол тэр хариуцдаг газрууд нь хийгээл явчихна. Тэгэхээр ийм стратеги зүйл ярих юм дандаа л ийм асуудал ярьж байгаа хэрэг. Би одоо харамсч анчилгээ одоо энэ дөгөржөв гэдэг залуу наран цагт чадaltaй чадвартай залуучууд өдөржин л нөгөө өр авлага барагдуулахгаа сангийн яам нөгөө эдийн засгийн ингээд үү цахиал та нар хамаг цагаа барж байгаа шүү дээ. Яагаад тэгэхээр угаасаа жишг нь буруу байхгүй юу? Хувийн хөвшил ажилуулдаг юмыг төр авчаал төр өөртөө булуу хурааж байгаа шүү дээ. Төр яагаад ингээд бизнес хийх гээд яагаад төр ингээд бизнесийг өрсөлдөгч болчоод төр ингээд чадахгүй юмдаа ингээд хошууд өрөөд идэв. Даахгүй нохоо булуу хураана гэж. Би одоо энд манай амар байсгалан дарга суужин залуу хүн хэлмээр байна. Одоо энэ бүх төрийн эмчд авдгаа болчихоо. Харин тэр хувийн хөвшилтэй нь хилцэлхий. За чи татвар тижнэнийг төлнө шүү. Чи тэдэн зуун хүнийг харин ажлын байртаа болгоотох. Төр чамд энэ дээр яаж туслах вэ? Яаж одоо зөвлөн туслах уу гэд ингэж хамтарч ажиллаж юмыг хийдэг болохоос зүгээр чадахгүй байна гэд булаад авчаад өнөөдөр ингээд өөрсдөө юм хүндрэл яриа сууж болохгүй шүү. Бид нар Пакчонхи Солонгосын ерөнхийлөгч хувийн хвшлийнхныгаа дуудаад за яаж туслах вэ? Чи дэлхийд өрсөлдөх усан онгоцны үйлдвэр бариадах гэж ажиллаж байгаа тийм юмнууд байж л байдаг шүү. Тэгж л ажиллах ёстой шүү. Тэг чи өнөөдөр та нар эдийн засгийн энэ бүтцийг аваад үзээрэй. Хувийн хвшил улам багасаад